Bună ziua! În acest tutorial o să umblăm la o drujbă cu Zvarna 350 care s-a oprit uh, din mers. Uh, prima și prima oară o să verificăm compresia și asta pare că nu mai are compresie. Pentru aceasta o să desfacem uh, capacul. Odată desfăcute cele trei șuruburi, îndepărtăm capacul. Ok. O să scoatem bujia. Așa. O să înfilectăm ceasul de măsurat compresia în locul bujiei. După ce am înfilectat ceasul, așa, ă, ă, compresia întotdeauna se măsoară cu accelerația la maxim. Deci ținem accelerat la maxim, așa, și tragem de demaror. După cum vedeți, este aproape egal cu 0. Deci nu mai are compresie deloc. A, pentru a vedea cauza, prima și prima oară o să desfacem eșapamentul să putem să vedem uh, cum arată pistonul. Pentru a desface eșapamentul o să desfacem cele două, șurub, două șuruburi, două prezoane de la eșapament. am desfăcut cele două prezoane. Desfacem ușor eșapamentul. Și acum putem să ne uităm la piston. După cum se vede, acesta este foarte, foarte zgâriat, se pare că s-a calat la un moment dat motorul acesta, deci trebuie desfăcut. Mai departe o să desfacem uh, cilindru, e clar că trebuie schimbat, nu o să mai meargă. Uh, o să desfacem partea de admisie, carburatorul, filtrul de aer. Da, desfăcut filtrul de aer. apoi accelerația. Așa, carburatorul putem să-l desfacem cu totul. Are, este prins cu două șuruburi. Să desfacem aceste două șuruburi. improvizație, după cum puteți observa. Data de sfârșit cele două șuruburi, putem îndepărta Ok. Deci aceasta este, uh, aici vine șocul, uh, contactul de oprit pornit. Așa, apoi putem să desfacem și carburatorul. Desfacem cele două șuruburi care este prinsă pompița de amursare ca să nu mai desfacem carburatorul. asta. Putem să lucrăm. Așa, avem galeria de admisie, cilindrul. O să desfacem și amortizorul acesta care este prins pe uh, cilindru. Așa și acum putem să desfacem cilindrul. Care este prins cu 4 șuruburi. O să desfacem și mânerul acesta ca să avem un acces mai bun. Acesta are două șuruburi aici pe laterală. Ok. Acum pe cele de jos. Mai Avem încă două aici. putem să umblăm fără probleme la cilindru. Continuăm să desfacem cele patru șuruburi. Odată desfăcute toate cele patru prezoane, cilindrul trebuie să iasă fără probleme. Gata. Ok. După cum se observă, pistonul este afumat, deci a pierdut compresie maxim. S-a dus de tot. Aici a prins și ceva, un obiect străin. Să vedem cum arată și cilindru. Da, și acesta este terminat. Deci, după cum se observă, are urme pe toată suprafața. Deci clar trebuie înlocuit. Ok, o să înlocuim uh, cilindrul, setul motor complet, uh, cu piston, segment, bol și siguranțe. Da, trebuie să desfacem de compresorul, amortizorul, galeria de admisie de, de pe cel vechi și o să le montăm pe cel nou. Așa, desfacem uh, pistonul ca să-l înlocuim cu cel nou și o să curățăm bine în carter ca să nu cumva să rămână vreun obiect străin. Am verificat uh, jocul la bielă, este ok, deci nu avem uh, joc uh, în bielă, deci ambielajul este salvat. Trebuie să înlocuim decât setul motor. Curățăm foarte bine carterul să nu cumva să rămână un obiect străin și când montăm setul nou să-l tragă din nou și să strice setul motor. Ok, după ce am scos uh, pistonul și am curățat uh, bine carterul, așa o să începem uh, reansamblarea motorului. Schimbăm, bineînțeles, garniturile, schimbăm și rulmentul cu acet de la, de la bielă. Cel vechi, după cum se observă, este forjat, a fost și a schimbat culoarea, să vede că s-a încins o să-l schimbăm preventiv. El mai merge, dar preventiv îl schimbăm. Așa, o să începem uh, reansamblarea motorului. Prima și prima oară o să băgăm o siguranță pe, pe piston. Uh, siguranțele au un uh, canal în care intră și închiderea trebuie să rămână undeva ori sus, ori jos să nu fie pe orizontală. Deci să nu fie în poziția aceasta, ori în sus, ori în jos, cum doriți dumneavoastră. Ok, după ce am uh, băgat siguranța, uh, după cum v-am spus, uh, aceasta trebuie să rămână, am lăsat-o în jos, așa. O să punem pistonul pe bielă, nu uităm de colivie, rulmentul cu ace, așa. pistonul, bolțul. Ok, așa am băgat bolțul bine. Deci pistonul cu săgeata, de deci, săgeata aceasta din capătul pistonului, către evacuare, către tobă. Închiderea segmentului să fie către admisie. Altfel va rupe segmentul. Odată băgat boltul cu colivia, o să punem și cealaltă siguranță. Uh, mare atenție, cel mai bine ar fi să puneți uh, aici o cârpă sau ceva ca să nu vă cadă siguranța înăuntru să vă chinuiți. Ok, odată instalat uh, pistonul, o să punem garnitura. Îi dăm cu un pic de ulei ca să nu se Uh, lipească, să rămână lipită de, de motor și de carter. Ok. Uh, după ce am pus garnitura, o să dăm cu ulei și pe piston și la interiorul de la cilindru, chiar și la canalul de la segment, mergem bine cu ulei pistonul. Ok, după ce am uns pistonul și interiorul la cilindru, o să punem segmentul. Segmentul nu aveți cum să-l băgați greșit, deoarece pe piston este un bolț care împiedică segmentul să se învârtă în canal bolțul acela vă indică exact cum vine pus segmentul. Ok. Am pus uh, segmentul. Acum urmează introdus cilindrul. Introducem cu grijă să nu pe segmentul. Normal există o presă pentru introdus uh, presă care ține uh, segmentul închis ca să putem să introducem mai ușor uh, cilindrul. Dar noi nu o să folosim, o să punem manual pentru că nici dumneavoastră acasă sigur nu aveți asemenea presă. Ok, după ce am băgat cilindrul pe piston, îl așezăm în poziție. Ok, o să-l fixăm cu cele patru șuruburi de prindere. Ok, după ce am așezat cilindrul la locul lui, uh, înainte să strângem cele patru șuruburi de fixare și să-l fixăm definitiv, uh, învârtiți ușor motorul să verificați să fie totul în regulă. Da, este totul în regulă. Acum putem să strângem fără probleme cele patru prezoane de fixare. Ok, Uh, după ce am strâns cele 4 șuruburi, o să continuăm cu ansamblarea. Uh, pompița de șpriț la locul ei, carburatorul. Am locuit și uh, suportul acesta care ține galeria de admisie strânsă de carburator, pentru că era rupt și poate să nu țină foarte apropiat carburatorul de galeria de admisie și să tragă aer fals. Așa, apoi o să introducem ansamblul la locul lui, șocul prins de carburator. După am strâns cele patru șuruburi de fixare ale cilindrului, uh, l-am fixat definitiv pe acesta. O să reîncepem, uh, o să continuăm procesul de reansamblare. Așa, prindem pumpița de șpriț înapoi pe locul ei. Ok, după ce am pus și pompița de șpriț și ansamblu carburatorului la loc, strângem cele două șuruburi de fixare ale carburatorului. Atenție, acestea nu trebuie strânse foarte tare, să nu exagerăm, pentru că ele sunt prinse, după cum ați văzut, într-un plastic și riscăm să spargem acel plastic. Ok, verificăm, accelerația merge, șocul, da, este ok butonul on-off funcționează. Ok, o să curățăm și filtrul acesta de aer. Ok, o să punem uh, bujia înapoi. Filtrul de aer. Da să montăm eșapamentul. Ok, următorul punem eșapamentul. Ok, după ce am prins și toba, strângem bujia, definitiv. Gata. Punem fișa, ne punem încă capacul și mergem să pornim tragem șocul, amusăm carburatorul. Așa cum o să pornim, o să tragem șocul. După ce a dat să pornească, împingem șocul la loc. Acum o să verificăm, o să mai facem un test de compresie și apoi o să o lăsăm uh, să meargă un plin de benzină în gol cu un amestec mai bogat de ulei pentru a-și face rodajul cilindrul. Ok, acum o să testăm și uh, compresia cilindrului nou. Am uh, instalat uh, ceasul, am resetat. Așa ținem accelerația la maxim. ok, 6 și, deci o compresie foarte bună. Ok, acum putem să montăm și capacul exterior și toate cele și o să o lăsăm la rodaj, să meargă un plin de benzină în gol.